қай жақтан іле жүресіңдер резбе іздегенші сен қатып қалған ақшалардың барын тауып алып мына құрбым екеуміз барын коротуп келе атабыз айтпадым беле мен акчаны бекітпей жүр деп бат эле таап коет бекем кыйраттың ал ақшаны егер білсең саған ошо шуба алып берейін деп жүргөн экөөбүз үйлөнгөнгө чейин канча кыз менен сүйлөштүң эле жөн турчу эми ошу болмок беле ате эмне болмок эле эми экөөбүз үйлөндүк го эч нерсе болбойт да эмне болот эми аны эмне кыласың эми эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин ой койчу кантип эле эч ким менен сүйлөшкөн эмессиң сүйлөшкөнсүң да эми айта бер эми эч нерсе болбойт ка кызганбайсыңбы жок точно ооба сага чейин бир жети кыз менен сүйлөштүм жети а мен эмне ушундай жетинчисимин деп жок алтын эмнеге сен жетинчи сен сен төртүнчү эмне берчи мен бокс көрүп алайын Қандай берчи мен ғой айгерим сен муну күнүнө эле көрөсүң го кое турчу мен мына бокс көрүп алайын мынакей ой сен деле күнүгө эле көрөсүң го токтоп тур мен бүтөйүн эми бұл, тамақ жасаған көрсөтүүн күндө эле көресің го берчи мен бокс көрүп алайын анан көрө бересиң апей ботон сен деле күнүгө эле көрүп атасың го токтоп тур мен бүтөйүн ушунча тамақ жасаған көрсөтүү көрүп алып бир да жол тамақ жасаганды билбейсиң Ей, а өзүңчү кеш келе бокс көресің же бокс ашқанды білбей әр күні таяқ желе басып жүресің ғой масалбек өзінің айылына қарай жүріп жатады деп чын эле ай баса а сен эмне жигитиңмен сүйлөшпөй калгансың элестетсең күнүгө кечинде ичип келген чегип келген анан дискотекалап жүргөн эмеге сен чыдайт белең жок ой чыдабайт болчу и вот көрдүңбү ал дагы мага чыдабай кетип калды каякта жүрөсүң эй мен э биз классташтар чогулдук Биз классташтар чогулдук. Туурабы? Ооба, биз үчөөбүз классташ. Эмне үчөө үч күн чогуласыңарбы? Биз үч күнбү? Биз чогулган жокпуз. Чогулган жокпуз. Эстедик, үч күн эстедик. Эмнени эстедиңер? Бизби? Эмне? Эмнени эстедик? үч күн биз үч күн менин каякта жашаганымды эстеди ооба монун үч күндөн бери каякта жашаганын эстеп таптык келдик макул классташтар чогулуп турсуңар E bunlar kimi? Bakın e, cüssüm ciddi aldı. Ya. Cüssüm ciddi aldı. Turali olsa gerek bize... Çok çok bakın e, cüssüm ciddi aldı. Cüssüm çok demedi. Sen de alıp gelgen yoksun. азыр сенде да жок беле менде мен ошол болгон эле акчам эметпелі <coughs> чоңуз эме менин келинчегим жүз сомдук жардамдаша ғой. а мейли мейли мейли эгер мен құдайдан берілген белегім дейді о алтыным сен маған құдайдан берген белегімсің да қайсы күнәгім үшін болды екен иә жан а жыландар ұрып қалғаннан кейінші қанша қанша айдан кейін айғарын білесің білбейді екенмін не айықпай жатасың ба мынандай жүріп аны не қыласың әйтеуін қойшы не қыласың дайыма левшинді айтып жүресің ата жыландар қантип сөйлейді жыландар ба жыландар азыр қуып тұрсаң қызым ой эмне уңчукпай калдыңар сүйлөбөсүңөр кызым жыландардын сүйлөшкөнүн уккусу келип атат эмне эй жөн тур аны коюп жана кайын эмес керек білесің бе екеуіміз ең башында қандай жашачу элек ошентип жашаганды кайра каалап атам кандай баштабы эң башында эң башында кандай жашачу элек экөөбүз эң башында экөөбүз бири бирибизди даже таанычу эмеспиз ошо ошону айтып атпаймынбы ошондой жашагым келип атат кайра тажадым баарынан эмне биринчи жолу кызыбызды садиктен папасы алып келди э кызым э кызыбызды ооба жакшынакай кыз экен а кызыбыздын атын ким коебуз эмнеге нурбек биздин кызыбыз уже экинчи класста окуйт не билбейсиңби мисалы мен чоң кишимин туурабы мен өзім білем қалаған учурда үйде қалам қалаған учурда достарыммен балыкка барам қалаған учурда идиш жууйм туурабы жаным үш мен мына болды жаздым жаздың ба Не деп жаздың ошо жана сен айткан мына мен аялым сулуу мен менен танышпаймын менин аялым дүйнөдөгү эң сулуу аял деп жаздым жакшы экосочка сурет қойдың койдуңбу ооба қойдым дедим ғой статустачы статуска да койдуңбу статуска да койдум ооба так о не